околдован, тишиной околдован. ночью ходят парочки. Почему? Потому что влюблены по нраву в таком одиночестве. Вместе взявши за руки, как море кораблики плыть. Но чуть позже, когда будут звать их по имени, отчеству, городе грусть тишина Впереди освещает дорожку луна Звездопадом осыпаны улочки Фонари здесь совсем ни к чему По аллеям ночным ходят парочки Почему? Да вот так, потому что несчастье Все по-другому и он завтра споет. А пока в спящем городе грусть тишина, замечательный город. Слова и музыка.